刚刚，小米十一青春版首发了高通骁龙 780G。作为面向中高端市场的700 c SOC，骁龙 780G 在大核部分竟然破天荒的搭载了四个 A78 核心。从 CPU 部分的参数上来看，骁龙 780G 甚至在一定程度上超越了上代的旗舰 SOC，有一种以下犯上的极致感。 我是小夫，这期视频我想和大家聊一聊骁龙七八零 G 这颗神奇的芯片。不知道是不是迫于联发科和三星的压力，今年的高通在 SOC 上似乎有点发力过猛。八百系旗舰 SOC 破天荒的用上了 Cortex 叉一核心，而这次发布的中高端 SOC 骁龙七八零 G 更是一口气用了四个 A 七八核心。 成为了骁龙700系有史以来第一款一加三加四的四大核架构 SOC，高通好像不小心又把牙膏挤爆了。要知道，同为700系的 SOC，处理器配置还是以两个 A76 搭配六个 A5 为主，780G 的大核不光数量翻倍，还使用了更先进的 Cortex A78 为架构。骁龙 780G 使用了在旗舰级移动芯片上才能见到的一加三加四的核心设计。 其中包括一个主频为 2.4G 赫兹的 A78 超大核，三个 2.2G 赫兹的 A78 大核和四个 A55 小核。也就是说，八个核心中的七个都与骁龙888几乎一样。这么看的话，在 CPU 部分，七八零 G 还真是够良心的。不过，目前还不得而知，七八零 G 的 A78 和 A55 在缓存容量上是否有所阉割。同时，由于 A78G 的 CPU 主频较低， 因此，实际性能表现与骁龙八八八还是存在一定差距的，可能更接近于骁龙八六五。作为小核的祖传 A 五五，想必各位已经很熟悉了。从二零一八年的骁龙八四五一路用到现在，不出意外的话，明年的旗舰 S U 七上还能见到 A 五五，真可谓流水的大河，铁打的 A 五五。当然了，这也不能全赖高通，毕竟 ARM 还没推出 A 五五的升级版。 骁龙七八零 G 的内存带宽受限于万年不变的双通道 LPDDR4X 二幺三三兆赫兹的规格限制，最大带宽只有十七 GB 每秒。相比之下，四年前的旗舰 SOC 骁龙八三五的内存带宽都达到了接近三十 GB 每秒。在内存带宽上，这应该是高通对于中高端 SOC 最后的坚持了。通过集成 X 五三基带，骁龙七八零 G 也提供了对五 G 网络的支持。 支持 SA 和 NSA 双模，峰值下载速度可以达到3.3 Gbps。不过，相比于骁龙865和888的7.5 Gbps，还是慢了不少。有意思的是，叉五三似乎并不支持毫米波，毕竟作为一款中高端 SoC，提供对毫米波的支持好像也的确没什么用。不过，骁龙 780G 对 WiFi 6E 和蓝牙5.2的支持倒是一样不差。 而这颗 SOC 集成的 Spectra 五七零 ISP 则非常抢眼，相对于骁龙八八八上的 Spectra 五八零，阉割了 8K 和 4K 一百二十帧视频拍摄的能力和对杜比 Vision 的支持，不过仍旧可以同时调用三个摄像头进行照片拍摄，还支持 4K HDR 十 bit 色深的视频录制，普通用户能用上的功能一样不差。在 AI 引擎上。 骁龙七八零 G 使用了第六代 Hexagon AI 引擎，可提供最高十二 TOPS 的 AI 运算性能，接近于上代旗舰骁龙八六五的十五 TOPS。骁龙七八零 G 的 GPU 部分使用了 Andrino 六四二，从命名上来看，似乎是骁龙八五五上的 Andrino 六四零的升级版。不过，从小米十一青春版的宣传页面上看， Andrino 642相比于骁龙 765G 上的 Andrino 620，有百分之六十五的图形性能提升。要知道，即使是在实际跑分中，骁龙855的 Andrino 640相比于骁龙 765G 的 Andrino 620，也有百分之七十以上的优势。考虑到在刚刚结束的发布会上，小米对小米十一青春版的 GPU 性能只字未提，那这么看的话， 传言的 Andreno 642是640的降频版，很有可能是真的。GPU 阉割这一块，高通真是把用户拿捏的死死的。作为一款2021年的 SOC，GPU 驱动可以通过 Google Play 或 OTA 更新，对于手游玩家来说，或许是一个好消息。不过，这款 SOC 的定位显然不是手游玩家，毕竟价位接近的手机中，无论是作为855马甲的骁龙860。 还是八六五加加的换皮骁龙八七零，GPU 的性能都明显更有优势。骁龙七八零 G 对于屏幕的支持倒是与骁龙八八八一致，支持最高四 K 六十赫兹或幺零八零 P 加一百四十四赫兹的屏幕。总体来看，骁龙七八零 G 的各项参数非常接近于高通的上代旗舰芯片，CPU 部分达到或者超过了骁龙八六五。 而 GPU 部分也做到了接近骁龙八五五的水准，堪称刀法精准，深得皮衣刀客的真传。虽然三星的五纳米 LPE 工艺可能的确是不太行，不过七八零 G 在设计上并不激进，以低功耗、低发热为主。三星的五纳米工艺用来制造这颗 SOC 还是绰绰有余的。此外，从刚刚发布的小米十一青春版来看。 小米十一青春版似乎主推拍照和影音体验，考虑到多彩的配色，看来是小米 CC 和 SE 的精神续作。不过，我一定要吐槽一下小米十一青春版的摄像头凸起，真的就是为了薄而薄。从参数上来看，骁龙七八零 G 显然是高通为了狙击联发科的天玑一千一而推出的。 很有可能成为骁龙七幺零之后的另一款传奇芯片。这么看的话，骁龙七八零 G 和天玑一千一很有可能会在中高端手机市场上展开互搏。很难说是性能更强的天玑一千一更有竞争力，还是优化更好的骁龙七八零 G 更吸引人。今年的移动 SOC 市场还真是精彩。不过话说回来，同样的定价。 我为什么不买骁龙八六零或八七零？价格更便宜，性能还更强。说不定小米十一青春版还会再带动一波红米 K 四十的销量。屏幕前的各位怎么看这款 SOC 呢？欢迎在视频下方留言告诉我。那么，这期视频就到这里了。如果您觉得本期视频还有点意思，也不要忘了按下订阅按钮。我是小夫，我们下期再见。